Kaixo, berrogeita mabost eta irurogeita urte bitarteko ikusen txulea zara, bideu aproposa da zuretzat, fizin terminari buruzko informazioa lortzeko. Zure oiko bilatxailean, fizinari buruzko informazioa bilatuz, Wikipedian urrengo definizioa aurkitzen dugu informazio konfidentziala era irzurgile baten bidez eskuratzeagatik ezagutzen den gizarte ingenieriaren erabilpenaren bitartez praktikatzen den teknika da. Seguruenik definizio honek ez dizu zer argitu, ez kezkatu, gure modura azalduko dizugu. Fizina ingeleseko arrantza hitzetik dator, eta prozesu berdina da, iruzurgileak amogat jartzen dio biktimari, eta biktima beriruzurran jausten bada, akabo hobeto lertu duzu, ezta? Jarraitu ezagun. Baina fizina nola gauzatzen da? Oika dibide bat, iruzugilea post elektronik betartez biktima enain atxera. Bere burua, enpresa formatu bat bezala aurkezten du. Itxuraz oso zaila izan daiteke desberdintzea. Behin mesuan klik egiten, eta bere barruko estekan sartxan, informazio pertsonala edo banku zenbakiak eskatuko ditu. Bidalitako datuak iruzurgileari eltsen zaioz orain biktimaren datuak bere intereserako erabili alditu. Normalean, bankuko dirua lapurtu edo mehatxu bidezko zentaiak egiten dituzte. Hona hemen, fizinaren zarean ez jausteko hainbat aholku. Azteko, ez erantzun posta elektronikoan agertzen diren mezu ez ezagunei. Zure pasaitxek babestu, ez eman inori. E-maila babestu, ez eman edo horri. Ez errebelatu, inolako informazio pertsonalik. Egia estatu, ez URL errelea, segura den azkenik mantendu zu ordenagailu eta nabigatzailea eguneraturik. eraturik. Eskerrik asko bidea ikustegatik.